Arkadaşlar herkes yapar ama ben farklısını yaparım. Gördüğünüz gibi özgürlüğe adım adım yürüyoruz. Burası Liberty Park. Özgürlük Parkı. Şuradaki de Özgürlük Parkı'nın içindeki gezilecek şey. Burası da yat limanı. Tekne takımlarını burada tamir ediyorlar. Aslında buraya uğramak lazım. Neyse biz şimdi konumuzdan uzaklaşmayalım. New York'tan şehrin diğer tarafına geçtik. Orta kısmından ve şimdi feribotun kalktığı yere yürüyoruz. Normal şartlarda feribotun kalktığı yere giden araçlar var. Ama ben her zamanki gibi ekonomik yolda bu işi çözmeyi başardım sayılır. Ama eee metro kartı yerine bana yani sadece yer altında çalışan metronun kartını satmış yavşakları. Ondan dolayı ekstra bir 10 dolar havaya gitti. Yani normal şartlarda vermemem gerekiyordu. Bu çünkü hızlı trenmiş. Bin tane tren var hangisine bineceğimi şaşırıyor insan. Gördüğünüz gibi burası Amerika.